देंगे एक मौलाना को उठा के लाओ यहीं से ऐसे आलतू फालतू कहीं से जिनको बेरोजगार घूम रहा है सब और इनको पाँच हज़ार सात हज़ार रुपया दो ये चले आएंगे लोग इन लोग का काम धाम तो है नहीं पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा छोड़ के भाग जाएगी इन सबको और इनको ऐसा इसीलिए बुलाया जाता है कि ये साले आके जहर उगल दे ये बैठेगा न्यूज़ चैनल पर एक तो न्यूज़ डिबेट देख रहे थे ये बैठा बोल रहे हैं ये गौमूत्र पीने वाले कहाँ से आ गए तो आपको पता है इस साले की इतनी हिम्मत कैसे आ गई चैनल पर बोलने के लिए चैनल वाला इनको दिया है पैसा कि तुम बोलो ऐसा ताकि लोगों का गुस्सा भड़के अब एक बात बताओ यार कौन आदमी जो जो भी है गौमूत्र कोई इतना एक लीटर गौमूत्र पीता है प्यास बुझाने के लिए वो तो आए ए उस उसकी आस्था है आस्था के मानो एक प्रसाद की तरह ले लेता है अब तुम्हें क्या मतलब बनता है को अपना देखो भाई साहब उल्टा सीधा बयान देकर चल जाता है सब अब उसमें क्या होगा कि हर इंसान का खून खोलेगा अब वो चैनल को बंद नहीं करेगा कहेगा देख देख तो इस साला मियाँ कौन जी बोलता कि गोमूत्र पीने वाले आ गए इसको गरियाएंगे सब बदले में वो क्या कहेगा अरे तो बोंक की तरह दाढ़ी रख लिया तुम कहाँ से आगे ये बोलेगा उसको ये पीछे से पैसा खाए सब आप इस तीन गो को जरूर देखिएगा ये भाई साहब इनका अंसार राजा शुएब राजी शुएब जमाइन भाई राशिदी साहब ये खलासी है गाड़ी का चलो अजमेर जाओ दिल्ली